olen äh, tehnoloogiauuringute vanemteadur Mihkel Solvak, äh, töötan siin Johan Schütte poliitikauuringute instituudis ja minu laiem, äh, laiem profiil on inimkäitumise uurimine ja konkreetsemalt tehnoloogia kasutamise uurimine. aga olen vaadanud ka siin oma, oma nii-öelda teadustöö raames lihtsalt ka poliitilist käitumist, sotsiaalset käitumist, et miks inimesed mingisuguseid hoiakuid omavad ja kuidas need hoiakud äh, ja muud faktorid nagu sotsiaalne taust näiteks mõjutab inimeste käitumist. selle valdkonna eesmärk on seletada inimkäitumist äh, nii-öelda seletada ja siis tegelikult selle põhiselt siis ka loodetavasti ka ennustada, mis on oluliselt keerulisem siis enamus eh, me andmeid tegelikult on siis kas mingisugused vaatlusandmed otseselt inimkäitumisest, millele me siis proovime mingisuguseid motiive tegelikult eh, ehm, välja selgitada või siis otseselt eh, näiteks küsitlusandmed inimeste käest nende hoiakute kohta, arvamuste kohta, mida, mida võiks saada kasutada siis selle käitumise seletamisel, nii et need põhimõtteliselt on need vaatlused inimeste käitumise ja hoiakute kohta. noh, üks võib-olla vaatlusele lisaks üks kõige levinum on kindlasti on otsesed küsitlusandmed, sest eh, noh, üks asi, mis me saame, me saame näha, kuidas inimesed käituvad eh, läbi ka mingisuguste mm, statistikate, mis on kokku korjatud, eh, aga me tahaks seda natukene paremini mõista, on ju, et, et, et vältida seda, et mina kui uurija inimestele mingisuguseid teatud motiive omistan, me üritame siis seda otseselt inimeste käest ka on ju küsida Äh, nii et küsitlusandmed äh, on ka üks sihuke, ütleme, põhiline, teine põhiline meetod, mil viisil me saame äh, või üritame saada informatsiooni selle kohta, et siis miks inimesed teevad niisuguseid samme ja, ja omavad sellised hoiakud, nagu nad omavad. noh, see iseenesest on, ütleme Äh, selles analüüsis see kõige viimane, viimane ja kõige lihtsam ja kiirem osa tegelikult on ju mingisuguste, mingisuguste statistiliste näiteks äh, mudelite rakendamine selle peal, need on küll äh, ilmselgelt siis niisugused abstraheeringud on ju, et noh, võtame mingi näite, et noh, miks inimesed näiteks valimistel mingeid teatud valikuid teevad äh, Äh, reeglina me taandame seda läbi nende küsitlusandmete mingisugustele suhteliselt lihtsustatud statistilistele mudelitele, ehk siis me vaatame mingeid rida indikaatoreid, äh, mida me mõõtnud oleme, kuidas nad on seotud selle väljend, äh, väljundtunnusega, mis on siis mingisugune käitumise mõõdik. aga noh ega inimese nagu otsus näiteks valimistel ei, ei tulene reeglina lihtsalt mingisugust kümnest sisendist, vaid see on oluliselt keerulisem mingisugune äh, kognitiivne protsess, mille tulemusena ta on sellele, sellele otsusele jõudnud ja see varieerub loomulikult inimeste seas ka äh, päris palju, nii et me oleme sunnitud tegelikult äh, läbi nende lihtsustatud abstraktsete mudelite oluliselt, oluliselt ütleme Ehm, jah, noh, lihtsustama seda, ehm, mis me arvame, et, et, et miks need inimesed sellisel viisil käituvad, aga noh, ma arvan, et see on niisugune paratamatu kompromiss, sest tegelikult lõpuks igasugune, igasugune seletus ei saa olla sama keeruline kui, kui kõik need motiivid, mis selle käitumiseni lõpuks viinud on, sest siis selleks ei oleks, sellest ei ole mingisugust kasu, et me abstraheerime ja lihtsustame, noh, maailmakaart, perfektne kaart oleks sama suur kui kogu maailm, on ju, aga reeglikaardid on mingisugune abstraheering, lihtsustus samamoodi tegelikult käitumise seletamisel aga mis, mis on võib-olla olulisem, on, on just see, mis tuleb siis ütleme noh, hiljem on see lihtsalt mingi tehnikate küsimus on ju, kuidas me seda äh, käitumist analüüsida suudame. Äh, vaid see kõige olulisem etapp reeglina tegelikult on ikkagi nende andmete kokkukorjamine ja sellele eelnev, ütleme nende definitsioonide loomine, mille alusel me üldse näiteks küsitlusandmete puhul otsustame, et vot sellised küsimused meie arvates mõõdavad seda nähtust, mida mõõta tahame. Ehm, ja seal on, on kõige rohkem tööd tegelikult ja kõige rohkem eeldusi sees, sest eas on ka kõige olulisem etapp alati, sest ehm, kui need andmed on, ütleme, valede eelduste alusel kokku korjatud, siis noh, lõpuks eh, ega see seletav eh, mudel seal teises otsas, mingisugune tehniline statistiline mudel on täpselt sama hea või halb, kui, kui need andmed tegelikult eh, kokku korjatud või peegeldab neid samu võib-olla kohati ka ekslikke eeldusi, mis uurija tegelikult nende andmete korjamise hetkel tegelikult teinud on. väga keeruline küsimus, mille noh, mille, mille üle käib eh, pidev vaidlus niikuinii kogu aeg eh, igasuguste analüüside puhul, noh, no ideaalis ütleme nii nagu meetodiõpik võib-olla seda võiks nagu ette kujutada, et meil on mingisugune noh, nähtus, millest me on ju huvitatud oleme. meil on mingisugune ettekujutus teatud teoreetilistest seletustest sellele Äh, sellest me enda jaoks ähm, sõnastame siis mingisugused konkreetsemad hüpoteesid, et kuidas siis mingisugune sisend mingi väljundiga seotud on, kuidas mingi hoiang mingi konkreetse käitumisega näiteks seotud on. ja sealt järgmine etapp on siis juba tegelikult konkreetsete nii-öelda tööhüpoteeside püstitamine, mis tähendab, et me vaatame, et kuidas üks indikaator mingisuguse teise indikaatoriga seotud on ja need indikaatorid tegelikult peaksid siis meil mõõtma seda täpselt seda, ütleme, hoiakut millega me tahame seda käitumist seletada ja, ja noh, käitumise puhul samamoodi tegelikult äh, tekib ikkagi see, see probleem, et äh, noh, iseenesest võiks see noh, esmapilgul tunduda väga äh, mitte vaieldav, aga jällegi äh, teatud äh, nähtuste puhul me peame nii-öelda ka küsitlusandmete kaudu saame selle käitumise kohta info kätte ja hoiakute kohta, sest me pole lihtsalt muud viisi neid kahte ühendada, on ju, me peame nüüd äh, ühel viisil selle inimese käest äh, Äh, kätte saama, sest muidu ei ole indiviidid kokku äh, viidavad selle hoiaku ja käitumisega. see tähendab, et me tegelikult mitte otseselt ei vaata seda käitumist, vaid küsime, kas inimene tegi seda või teist ja seal loomulikult ka olevat näiteks küsimuse sõnastusest või, või küsimuste järjestusest võib tegelikult äh, tihtilugu ilmenda seda, et see mõjutab tegelikult seda, milline see vastus olema saab, ehk siis meil ei olegi väga puhast nagu mõõdikut ka võib-olla selle käitumise kohta. ja noh, kui nüüd mõelda Äh, mõelda veel omakorda selle peale, et siis mis on siis need äh, hoiakud või, äh, või, või arvamused, millega me seda käitumist seletada püüame, siis noh, need probleemid seal on ilmselt veel noh, suurusjärgu võrra suuremad, nii et tegelikult on äärmiselt oluline see valiidsuse küsimus, et kas need indikaatorid, mida me nüüd mõõdame läbi selle küsitluse, on ikkagi kõige paremad indikaatorid selle nähtuse mõõtmiseks või, või, või on nad mingil süstemaatilisel viisil kaldu või on mingisugused muud instrumendid, mida me koos peame äh, veel arvesse võtma, ähm, et neid äh, seoseid nagu kindlalt analüüsida saaks. ja noh, sinna ma pakuks, et sellel, sellel analüüsitööl läheb kuskil seal seitsekümmend protsenti tegelikult äh, mahust, et, ähm, et, et loomulikult ei saa mingit garantiid, aga et viia miinimumini see, et, et need küsimused tegelikult ei ole valiidsed, mida me küsime. Äh, või siis ähm, äh, disainida sinna andmekogumisprotsessi sisse niisuguseid viise, mis ähm, lubavad meil erineval viisil näiteks testida, et me saame natukene robustsemat ähm, teadmist selle kohta, et kas see valiidsus ikkagi seal on või kui seal on ühe instrumendiga, küsitlusinstrumendiga või küsimusega probleeme, et siis meil on mingisuguseid teatud alternatiive Äh, mida me saame natuke kaudsemal viisil küll tegelikult kasutada sellesama nähtuse analüüsimiseks. no kindlasti, sest lõpuks ähm, eriti on ju, kui me äh, need tulemused hiljem saame, siis see valiidsete indikaatorite ähm, valimine noh, kui need andmed on ära kogutud, siis iseenesest ei ole väga palju enam teha, on ju, noh, loomulikult on meetodid, mis, mis äh, lubavad natukene võib-olla korrigeerida probleeme, aga siis tegelikult ütleme selles kogukonnas või need, kes, kes lõpuks neid, seda tulemust hindavad, tekib alles see vaidlus, et okei okay,, seda, seda nähtust mõõdid näiteks sellel viisil, kas see ikkagi tähendab seda või toda, et natukene nii-öelda vähem abstraktsemalt konkreetseks tuua. ütleme, meil väga palju analüüsitakse, räägitakse inimeste usaldusest, eriti viimasel ajal on ju äh, seoses äh, seoses üle maailma Euroopa ja, ja igal pool äh, äh, näiteks selle populismilaine tulemusega, et, et kuidas inimesed usaldavad institutsioone näiteks, sest äh, sest see on ka üks väga selge indikaator või eeltingimus sellest, et kas inimene näiteks hiljem osaleb valimistel või kuidas ta üldse tegelikult käitub, et kas ta usaldab institutsioone, usaldab kaasinimesi, et see on üks oluline, oluline nähtus viisil, kuidas seda tagaliselt küsitakse, e-, eriti institutsioonide kohta, ongi lihtsalt abstraktne küsimus skaalal, ma ei tea, A-st B-ni, äh, ühest viieni, ühest kümneni. kuivõrd palju te usaldate parlamenti, usaldate presidenti, usaldate politseid, usaldate kohtusüsteemi? noh, me eeldame, et inimene siis vastab sellele küsimusele niimoodi, et ta mõtleb abstraktselt selle institutsiooni peale ja siis annab oma vastuse ehm, osad seda kindlasti teevad, aga väga paljud tegelikult mõtlevad konkreetse isiku peale ja siis annavad vastuse, eriti kui me räägime mingisugustest institutsioonidest, mida täidavad konkreetsed isikud, näiteks president on ju. me ütleme, et see indikaator abstraktsel kujul mõõdab seda, et kas see äh, konkreetne inimene usaldab seda institutsiooni, mis mängib mingit rolli selles riigis. aga väga paljud vastajad tegelikult võivad mõelda mingi konkreetse isiku peale, kuidas ta viimasel ajal näiteks meedias esinenud on ja vastavalt sellele, äh, vastavalt küsimusele nii et need ei ole tegelikult sellisel kujul enam võrreldavad vastused, üks on institutsiooni kohta eh, antud vastus, teine on konkreetse mingi isiku eh, hinnang. ja noh, eh, sellisel viisil neid probleeme tegelikult esineb eriti küsitlusandmete puhul palju